وطن الجمال ولا ابتغيت بديل عبد الله مهدي آه، ناشط آه، بحركة قرفنا آه، من أجل إسقاط المؤتمر الوطني الحزب الحاكم في السودان عبر وسائل التغيير السلمية حركة كونت في العام 2009 في شهر 10 بالتحديد بدايتها كانت من طلاب جامعيين من مختلف الجامعات السودانية كان هدفنا في البداية إسقاط نظام الإنغاز اللي هو سيطر على الحكم في السودان من العام 89 آه، آه، عبر انقلاب عسكري أنا اسمي صفاء عبد الله أنا من السودان من مواطني الخرطوم آه، من الأصل من إقليم دارفور أنا مقيمة في القاهرة وأنا ناشطة حقوقية وسياسية من قبل انفصال الجنوب جنوب السودان وبعد انفصال جنوب السودان بدأ الحراك ليه في شكل طابع ثاني في الجامعة وليه خطاب آه، موجه تجاه الطلبه نفسهم والدوله السودانيه والحكومه السودانيه في الوقت ده قفلت الجامعه حوالي ثلاث مرات يعني في السنه نفسها بفترات مختلفه جدا آه، لقمع التظاهر ومنع التظاهر ودلال على كده انه دلوقتي حد دلوقتي انه نص الجامعات في السودان هي مقفوله وهي اكبر الجامعات يمكن تكون جامعه النيلين جامعه اتحاد المصارف جامعات مختلفه جدا هي مقفوله بامر القانون يعني الحراك آه، هو الجامعة وليه مطالب هي حريات ومطالب مساواة ومطالب وقف حرب مطالب سوء إدارة آه، اقتصاد موجودة في السودان والمواطن تعب يعني من فكرة إنه في حرب ليها مدى 30 سنة ومش بتقف بترحلات مختلفة جدا في السودان بسوء إدارة المتعاقبين على الحكم في السودان آه، تدهور الوضع سوءا طبعا بعد وجوء يعني بعد مجيء الدوله الاسلاميه اللي هي دوله الكيزان وبعد كده تحول الوضع الى اسوء بكتير جدا لانه بدا في قمع مباشر باسم الدين والتلاعب بال بالدين والتجاره بالدين باسم الناس وقمعهم وتحريض تحريض يعني تسليح تسليح مواطنين على مواطنين واستخدامهم حتى هم في وتخويف من هم هيتم ابادتهم اذا هم ما بدوش الناس التانيين زي ما بتم في دارفور يعني حرب حرب دارفور هي تسليح قبائل ضد قبائل عشان آه، بيقولوا لها انه الثوره دي بتقوم ضدكم مش ثوره ضد الحكومه مش ثوره ضد الظلم مش ثوره ضد التهميش الاحتجاجات الطلابيه الموجوده الان بالاضافه للحراك اللي بيحدث في الاحياء يعني مفترض انه يتواصل آه كما هو يعني خلال الفتره دي في تصورنا آه خلال يوم 30 آه يونيو المقبل بنفتكر انه حيكون الخروج آه، اللي هو حيكون بصوره اكبر تنظيما يعني كما آه، هي آه، تدعو الاحزاب الان عبر وسائل الاعلام المتاحه لنا ففي دعوات يعني للتظاهر خلال اليوم ده ونتمنى انه يعني تواصل المظاهرات خلال الفتره دي كلها انا بدعو كل السودانيين من, من عن طريق الفيديو ده انهم ينزلوا يتظاهروا ويتضامنوا مع الانتفاضه الشعبيه الموجوده في الشارع